गंगा सामने बह रही है जिसका नाम राम रेखा है मतलब भगवान रामचंद्र श्री विश्वामित्र जी को साथ में इधर से पार होकर के उस तरफ में गए इसलिए कि गंगा की बड़ी महात्मा है पास में गुरुदेव का कलेज है और उनको परिवार के जो भातीजा वो बोल रहे थे गुरुदेव यहाँ पर दौड़ दौड़ कर आते थे कलेज में और पढ़ते हुए भी रास्ता में जामुन आम सब इसको खाते खाते और आनंद में जाते थे इसलिए ये स्थान का अत्यंत अत्यंत महिमा है क्योंकि भगवान रामचंद्र का चरण द्वारा का अभिषेक का ये स्थान है स्वामी श्री भजन स्थल ही है इसलिए हर दृष्टिकोण से ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र है हम भी आए और हम भक्त लोग सबके सब गंगा में हम लोग स्नान किया बल्कि राम रेखा गंगा की जय बारिश के बाढ़ भी हो जितने पानी क्यों नहीं आए गुरु जी इसी गंगा से इस और से इस हो जाते थे इसलिए तैर कर आते थे तैर कर जाते थे इसलिए बिहार दृष्टिकोण से स्थान अत्यंत पवित्र स्थान है Thank हाँ, you. हाँ।